Face à une pandémie mondiale et à la multiplication des variants, seule une réponse globale nous permettra d'en de finir avec le COVID-19. パンデミックと変異株の増殖に立ち向かい、新型コロナウイルスの感染を克服するために、世界全体に通用するたった一つの方法があります。それは即座にワクチンの特許権を放棄させ。Diante de uma pandemia global e da proliferação de variantes, Da kann es auch nur eine globale Antwort geben, um Covid-19 zu beenden. lóòótọ́ ṣàmìsì náà àwọn lè dúró tó bọ́ ti coronavirus àléwà nínú ẹ̀nàkọ́. Globális járvány és a vírus variánsok növekvő számával szemben csak a globális felelősségvállalás lehet képes véget vetni a COVID-19-nek. Assalamu alaikum, Benderábi. Milyen arno hande hálani jövőn affaire covid hono nganndi ñaw o nane aduna woni jooni duuɓi ɗiɗi heewɓe paangii heen heewɓe cankiima heen feere yitaande noon woni pesorde de manam ko ɓe mbiyata vaccin ko Necesitamos que las Big Pharma liberen sus patentes con el fin de permitir la transferencia de tecnología así como la producción de vacunas y tratamientos a escala mundial. Die Produktion und der Transfer dieses Impfstoffes muss überall gewährleistet werden und darf keine Patente eingeschränkt werden. Pedimos el levantamiento inmediato de las patentes para permitir la transferencia de tecnología y la producción de vacunas y tratamientos a escala mundial. Ζητάμε την άμεση άρση των πατέντων για να επιτραπεί η μεταφορά της τεχνολογίας και της παραγωγής των εμβολίων σε παγκόσμια κλίμακα. Ζητάμε την άμεση άρση των πατέντων για να επιτραπεί η μεταφορά της τεχνολογίας και η παραγωγή εμβολίων και θεραπείων σε παγκόσμια κλίμακα. אנו מבקשים הסרה מיידית של הגנה על הפטנטים כדי לאפשר העברת טכנולוגיה לייצור חיסונים ותרופות בקנה מידה גדול. Exigimos a quebra imediata das patentes para permitir a transferência de tecnologia e a produção de vacinas e tratamentos em escala mundial. Onze gezondheidszorg is niet van de grote farmaceuten. Onze gezondheidszorg is van ons allemaal. Nuestra salud ya no debe dejarse en manos de las grandes empresas farmacéuticas. No podemos dejar nuestra salud en manos de las big pharma. A saúde não deve ser deixada nas mãos das grandes multinacionais farmacêuticas. Il faut ñu dindi gàllankoor yoo xam ne ñoo koy tere fu mu ne nii suñu wérgu yaram ko ci loxo lu leen soxal am bu Η υγεία μας δεν πρέπει πλέον να αφήνεται στα χέρια των μεγάλων φαρμακευτικών. Notre santé ne doit plus être laissée dans les mains des Big Pharma. am kaka ɗum kan fana eni yiri oɓo jano keren ɓiyoɓe na ɓilaɓe oɓo ngori ɓol kere ne teɓe na goro tahan o ɓerken miwacin big pharma o pharmacie o temir Nuestra salud ya no debe eh, dejarse en manos de de las grandes farmacéuticas eh, mundiales. Garantissons une producción publique y faisons des vaccins y des traitements anti-Covid des biens publics Tenemos que garantizar una producción pública y hacer que las vacunas y los tratamientos anti-COVID sean bienes públicos a nivel mundial. Tenemos que garantizar una producción pública y hacer que las vacunas y los tratamientos anti-COVID sean bienes públicos a nivel mundial y guarantee una producción pública y vaccines de anti-COVID treatments global public goods. E garantiamo una e e cure anti-COVID un bene público global. Tenemos que garantizar la producción pública y hacer que tanto los tratamientos como las vacunas sean un bien público a nivel global. Cualidades que deben ser privilegiadas por encima de la indiferencia y el egoísmo. Mientras la gran mayoría no estemos vacunados, nadie estará a salvo. Ας εγγυηθούμε δημόσια παραγωγή και ας καταστήσουμε τα εμβόλια και τις θεραπείες κατά του κορονοϊού παγκόσμιο δημόσιο αγαθό. Tenemos que garantizar una producción pública y hacer que las vacunas y los tratamientos anti-COVID sean bienes públicos mundial. بغریب و پولدار و همگی تا همه با هم یک جای Garantissons une production publique et faisons des vaccins et des traitements anti-Covid des biens publics mondiaux.